久米ふるさと大使の曽根明です。えーと、私があの活躍してあの久留米をもっと PR していけるように頑張っていきたいと思います。とそしてあの2020年東京オリンピックで必ず金メダルを獲得できるように頑張っていきたいと思います。とこれからも応援よろしくお願いします。